がどうか Dobra bańka. Kochana, musisz uważać na to słońce, to niezdrowo się tak opalać. To może mnie przypilnujesz? uważaj ma, żeby się nie przyjarać na tym słońcu. tym odcinku nie przez przypadek jestem w tym stroju. Rocznie w Polsce to nie 500 osób. Dlatego DHL Parcel wspiera y, ratowników WOPR-u i wy nie dorzucajcie im więcej pracy. Pamiętajcie o trzech najważniejszych zasadach. Pływajcie tylko tam, gdzie macie strefy oznaczone przez ratowników. Nie wchodźcie do wody pod wpływem alkoholu i śmiesznych papierosków, pomimo tego, że to może się wydawać zabawne i miejcie oko na innych, bo być może będziecie w stanie uratować komuś życie. A tak zupełnie od siebie, ja kiedyś topiłem się na 10-metrowych falach na Hawajach i nie jest to nic przyjemnego. Pamiętajcie, że jeżeli przykryje was fala, nie walczcie z nią, tylko zanurzcie się pod nią, poczekajcie aż przejdzie górą i za nią możecie się wynurzyć. Najgorzej to stracić powietrze, energię pod falą walcząc z nią. Także życzę Wam miłych wakacji i uważajcie na siebie.